Saluton al cio, jen ivu die, vie e dio, kai hodiam mi volos presenti al vi la nunan staton de amicumu, a tion kion ni faros in la estontezo, kai ancau calcain in kiwi sin presentis dum mia mon collecto, mia mon collecto, mi sole faris gin, <laughs> ne, mi ne sole faris gin, facte, chak mutege helpis, mutege helpis, mi diras tion quasal li simple estas ete help, helpanto, kiu staras apud mi, quasal li estas malgranda memo de mi, Ah, ciò mi fa helpi per evil dia. <laughs> Tio ho sostenuto da. Se la nuna stato de amico mo. A vivere che stias che ni I think is la non strep salon, de nia campagno, nia a mon collector, kai ni tre gioia spiritio se ancora o estas ali ai da help un in disconigo ni se vi ancora ne fa distion. Am kai nun mi vos paroli per i che o a casa Chuck decidis che li simple voyages cien en Europa por um, reclami amicumu al diversai gruppoi, do uh, calcae el la locoi uh, al cui li iros, um, uno estes la poly, uh, poliglota conferenzo, um, ca mi credes che tio estes in Grecio, estos informo formo la prescribo, se vi iros tien, comprendeble, trovo lin cae batu lin, um, cia li besonis batadon. Uh, crom tio li iros al Polando por paroli pri amicumu, ca li idas al urbocium mi tutte ne povas el do gi estas Shetetzino, shetetzino, shetetzino, diru tion ki vin fojoin. Shetetzino, shetetzino, shetetzino. <laughs> Esto sa mal diri. Ehm, um, kai nun mi vos paroli pri la malfacilajoi. Do, Anue, ciam ni faris citiun, au eh, ne faris, ciam ni anue presentis citiun ideon, compreneble multe da homoi pensis, ah, oh, tiel tuta ne eblas, um, char citio fiascis in le estintezzo, cae tio, cae tio, cae tio, cae firmaoi simple ne povs existi in esperantuio, cae facte mi, mi prescao consentas, cae mi diras prescao consentas, char um se vi volas studi fermaon en esperantujo gi devas servi esperantisto en sed ankaŭ ne esperantisto simple tu uh, eh, ne komo ne estas sufiĉe granda por nur ekzisti en esperantujo mem krom se vi volas en spezi tiu ke gi vere ne estas fermao um sed multe da homoj pensas samtempe ke estas malbona afero fermao ne ekzistu en esperantujo ili kredas ke tio iel koruptus la, la chefan internan ideon de Esperanto, se laŭ mi tio tute stuta. Um, char fakte se ni volas ke Esperantujo rapide kreskiĝu kaj multe da homoj uzu Esperanton por esti dua lingvo dua por la tuta mondo, ĝi devas servi am um, kiel dua lingvo por la tuta mondo kaj tio ne estas nur por komunikado inter kulturoj sed inter firmaoj inter naciaj negocoj ĝi devas fari ĉion do mi de longe kredis ke se esperantujo io uh, se esperanto volas fari ĝi pli ol hobia lingvo ĝi devas fari ĝi lingvo de negocioj internaciaj am um, kaj tio nur eblas se firmaoj komencas uzi ĝin ĉu ne kaj jen kiel mi volis stari ĉi tiun unu el kialoj la dua kialo estas tio ke mi volas doni al esperantistoj la eblon um, enspezi monon per Esperanto kaj doni al ili pli da um, mi supozas kion mi volas diri a uh, doni al ili pli da deziro por daŭrigi la uzadon de la lingvo ĉar um, post kiam vi lernas la lingvon kion vi povas fari um, post iom da tempo simple um, legi librojn kaj um, paroli per babilejoj iom enduas, mi supposas. Do, mi credes che ni devas um kreski ginian propran ekonomion kai se ni devos uzi um homo in qui estas ekstera la movado aŭ ni devos vendi al homo ekstera la movado ni devos tion fari ni ne simple povas sidi ĉi tie en ĉi tiu malgranda ĉambreto kiu estas esperantujo kai simple esperu ke la lingvo uh, venkos la mondon ni devos helpi gin um kai mi credas ke ni nur povs fari tion per economia um instigo mi supposas. Um, kai Tio es problemo per multa esperantisto e char ili pensas Oh, tio es es afero, ni ne volas tion Tio, kiel mi jam diris, povas korupti la interna ideon de esperanto Sed tio simple es es tutajo lau mi Yes, kapitalisma povas, uh, kapitalismo povas causi problemo in Sed samtempe gi povas multe helpi Um, kai mi credes ku, uh, ke kun esperanto gi povas multege helpi Um, kai nun mi vos, um, Es simple a äh, chumi didis tion a äh, mi vergess es tion kion mi jam didis do mi sposes ke tio es das chio Yes, des do se vi shatis chiti tiun filmeton shatu gin diskonigo gin abonu mi an kanal se vi an ne abonis ke mi viros vin chio in el veronte filmo kai se vi ne es tie mi zanete trovos vin el mezo del nocto kai tiam mi en rambi josen vielito kai simple dormos milde apur vi <laughs>